my god! Wow! Hello bro, hello, hello. Hello, hello. Hello. Solo now bro. Hello hello Mike. Hello. Yeah bro, solo now bro. Solo bye. All pay all pay hello Hello, ah, solo ve.